Привет, в данном видео подробно поговорим и обсудим то, как можно легко и просто обновить ваше приложение на смартфоне на базе операционной системы Android. Делается это достаточно просто. Для этого нам потребуется зайти для начала в Play Market. Заходим в Play Market. Открывается наш Play Market. В верхнем правом углу нашего Play Market есть вот такой вот значок, кругляшочек с иконкой. У вас может быть другой любой значок, любая аватарка, какую вы себе поставите. Это не суть э, важно. Нужно кликнуть на этот кружочек с этой аватаркой. Либо же без нее. Кликаем. У нас открывается вот такое вот выпадающее меню. В данном выпадающем меню нам необходимо выбрать управление приложениями и устройством. Что ж, открывается наше управление устройством. Здесь нужно выбрать пункт обновления приложений. Нажимаем сюда. И здесь видим а, все приложения, которые у нас обновляются, либо же которые надо обновить. Вот сейчас у нас э, идет обновление приложения Gmail и различных других. Чтобы обновить приложение, нужно просто кликнуть по кнопочке «Обновить». Кликаем по кнопочке «Обновить» и у нас приложение встает в очередь. Сейчас устанавливается Gmail, потом Google Play фильмы. Э, Начнет закачку, загрузку, обновление, а затем его установку. Э, сразу же в порядке очереди после Gmail. Можете порядок очереди формировать сами. Например, я хочу, чтобы следующая программа обновлялась это. А затем, к примеру, пускай обновляется ВКонтакте затем Smart Life пускай обновляется. И вот эти вот обновления, они будут устанавливаться, обновляться. На каких-то смартфонах необходимо поддерживать включенным дисплей. Если вы выключите дисплей, то установка скачивания обновления у вас приостановится, либо же вообще ничего не скачается. Так что желательно дисплей не скрывать, можно, к примеру, выйти из э, вот этих вот приложений просто возьмем и выйдем вот так вот. Они продолжат скачиваться, продолжат устанавливаться. Самое главное не выключать наш дисплей. Это все, что нам требуется. Также, к примеру, данное обновление требуется и для Яндекс браузера. Яндекс браузер выглядит вот так. Браузер Яндекс. Просто кликаем на него. У нас откроется Яндекс. Фишка в том, то, что в Яндекс браузере появилась новая крутая штука, как перевод видео с английского языка на русский. Но работает данная э, фича не у всех, так как необходимо обновить браузер. Делается это точно так же, как я и показывал до этого, как обновлять приложение на Android. Если же вам это не помогает, то вам необходимо зайти в Play Market, написать э, Яндекс Браузер. Яндекс Браузер и скачать его. Вот такой вот Яндекс Браузер с Алисой. Скачиваем данный Яндекс Браузер. Он сейчас у меня на данный момент установлен. Вот этот вот Яндекс Браузер. Яндекс браузер с Алисой, он отлично работает. И в Ютубе, когда мы заходим в YouTube через данный Яндекс браузер, он видео с английского языка переводит на русский. Как это сделать, э, ссылочка на видео будет в описании и вверху в подсказках. Если же данный браузер у вас установлен, то вам необходимо его обновить. Вот и все. В принципе, ничего сложного здесь нет. Надеюсь, данное видео было полезным, информативным. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.